Tišinová čtvrtá etapa Moravského ultramaratonu. místo. Ivana Hrdličková, průběžně vedoucí závodnice Moravského ultramaratonu za 4 hodiny 26 minut a 44 sekund. Karolina Kohoutková a s časem 3.57.32 vítězí. Michal Glír 3.33.06 a bronz. Michalu Glírovi dáme druhého stříbrného Romana Košťáka 3.27.21. Tak Roman, eh, když dobyl do cíle, tak se ptal, jak to je s jeho kolegou, protože to bylo minutu a půl na té poslední občerstvovačce a ve finiši eh, to bylo název Fadzecka, teď nevím, ale ve finiši to je nějakých 6 minut. No a Eh, po třetí, tam to dobře, po třetí vítězství ze čtyř etap Daniel Orálek a 3.21.58. Tak, eh, pánové,